var mı? Меня зовут Садвакасов Нурсултан. Я являюсь руководителем отдела маркетинга журнала National Geographic Казахстан. Также а, в данный момент а, наша редакция выполняет а, научно-экологическую экспедицию по реке Урал. Целью нашей научно-экологической экспедиции является проведение а, анализов а, воды, воздуха, а также почвы. Вместе с тем наша команда проводит а, фотосъемку При подготовке к данной экспедиции а, нами выбраны были несколько кандидатур а, фотографов. А, значит, коллегиальным решением нашей редакции были приглашены фотографы из Таиланда, с Китая, с России. В частности, Сасин Типчай является фотографом, который специализируется на съемках природы и пейзажей. Сергей Сави и Александр Перевезов, которые являются анималистами, и снимают э, животных и птиц, а также а, третья группа фотографов а, была привлечена с Китая, которые являются документалистами и высокими профессионалами своего дела. осыдан үш жыл бұрын нешіл жағыратик тұсаукесер <coughs> үлкен рәсіміне рәсіміне бізді шақырып мені сол кезде келгем өйткені сол алтай фото қоғамының төрағасы мен сол себепті олар шақырып 2016 жылы келген тұсаукесерге одан кейінгі және де үлкен үлкен ірі жобаларда ә, нешіл бізбен жақсы сәйкесіп ә, біз де өте жақсы қолдау көрсеттік бар өнерімізді нешіл жағдапиевқа неге бермеске Ода өзіміздің қандастарымыздың істеп жатқан үлкен шаруасы жалпы ел үшін жалпы халық үшін үлкен игілікті істер бұның ар жағы анау америка ә, құрған үлкен журнал халықара таниды бұны бұндай іске ә, іс салысу біз үшін үлкен мақтан үлкен абырой мен өзім ә, бала кезімнен әдебиетке құмар болдым әдебиетті көп жақсы көремін әдеби ә, тарихи романдарды көп оқыдым тарихты жақсы көремін жағрапияны жақсы көретұғым сондықтан мен тарихи уақиғаларды көп оқыдым көп көрдім ә, ал енді мынау атырау жайық жайлы тек қана біз көзімізбен көргеніміз жоқ тұңғыш рет қадам басуым менің анау тарихтарда оқылады көптеген тарихи уақиғалар қазақ тарихына қатысты оқиғалардың барлығында негізі оның барлығын көргенде ол жайық еділ жайық деген нәрседе ә, мен жөнінде алғанда сырлы тамаша бір ә, бір жер бір іспетті өтін көп армандадым мен жайықты бір көрсем деп армандадым міне құдайға шүкір аллаға шүкір жайықтың жағасында сіздерменен мына жігіттермен бірге түсірілім түсіріп жұмыс жасап жатырмыз қандай бақыт птицах, мне понравилось наблюдать за ними, я научился определять голоса. И э, В студенческие годы много ездил уже по заповедникам, э, проводил учеты птиц. И когда закончил э, университет, я проработал год учителем, а потом через год я переехал на Кавказ, чтобы работать в Кавказском заповеднике орнитологом. И с тех пор, вот уже э, больше 12 лет я там работаю. И работа в Кавказском заповеднике, она связана с постоянными выходами в полевые условия для учета птиц, гора. И э, не фотографировать там просто невозможно, потому что ну, это одно из красивейших мест в мире. И я ну, брал фотоаппарат, чтобы просто для себя запечатлеть эти моменты на память, как, ну, как все мы сейчас на телефон делаем фотографии, просто чтобы э, потом сесть ну, как-нибудь вечерком и вспомнить, как было красиво в горах. И постепенно это увлечение э, как бы перерастало в нечто большее. Для меня это большая честь работать с профессионалами такого уровня. Я горжусь тем, что мне довелось поработать с командой National Geographic и благодарю их за такую уникальную возможность. начали обследование от границы Западно-Казахстанской области и по правобережью, по левобережью двумя группами начали спускаться вниз до устьевой части Урала, где э, данная река соединяется с Каспийским морем. Река Урал она э, является э, артерией жизни среди степей пустынь Атравской области. Если вы отъедете буквально 2-3 километра в сторону, вы окажетесь в пустыне, в степи, где практически нет жизни, нет птиц, А, но как только вы окажетесь в пойме реки, в лесу, а, на берегу, а, на старицах, вы видите множество птиц, особенно сейчас, в сентябре, когда идет миграция, и множество-множество птиц на, на пролете придерживаются именно русла реки, потому что это и направляющая север на юг, и это места для отдыха, это места для корма, и большинство птиц, пролетая вот от Раусской области и вообще западный Казахстан, они, конечно, придерживаются устья, придерживаются русла реки и скапливаются в устье. На данной территории 292 вида птиц, э, из которых 110 видов гнездится, 76 видов здесь зимует, остальные встречаются на пролете. Из 292 видов э, птиц, регистрируемых на территории Атырауской области, 36 видов занесены в Красную книгу, регистрируется 47 видов млекопитающих, из которых занесено в Красную книгу два вида. Это перевязка и кожанок бобринского. 270 э, видов растений описано в устевой части э, реки Жаик. Э, из всех растений в Красную книгу занесено 4 вида. На реке Жаик и в будем говорить так, э, северо-восточной части Каспийского моря регистрируется 95 видов э, э, представителей ихтиофауны. 5 видов занесено в Красную книгу. Э, Так что, как мы видим, что эта территория довольно-таки э, интересна и глобально значимая. ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ Мне приходилось фотографировать в разных странах, и каждая местность по-своему красива. Я очень впечатлен живописной природой Атырауской области, завораживающими пейзажами, разнообразной флорой и фауной. ก็ жайық жөнін айтқанда біз жөнін алғанда жайық деген қияли ғажаптар ертегілердегі сияқты елестейтін көз алдымызға Ә, Э, бұл э, анау атамыз заман айтқан кезде жайықтың жағасында біздің ата бабаларымыз өмір сүрді талай ірі ірі уақиғалардың куәсі мына жайық тіл жоқ айтайын десе э, жайықтың жағасына мен келгеннен бері сол уақиғалардың барлығы оқыған романдарым болсын тарихи уақиғалардың бар көз алдымнан өтіп жатыр жалпы э, қазақстан жері э, ойпатта орналасқаннан кейін көп өзендер әсіресе ірі өзендері э, жақын алыс жақын шетелдерден яғни көршілерімізден ағып келеді бастауын содан алады соған байланысты бізде көп, көптеген өзен сулары мына тұщы судың проблемасына қатысты көптеген мәселелер туындап отыр енді ә, біз ойлаймыз жалпы осы мәселелерді қазірден қолға алмасақ арада екі үш жыл өткеннен кейін кеш болатын деген ойымыз бар өйткені әлемде қазір жыл өткен сайын ауызсу тапшылығы жалпы таза су тапшылығы туындап отырғаннан кейін осындай мәселелерді алдын ала қолға алуымыз керек мемлекет болып ел болып комплексная научная и экологическая экспедиция для сбора материалов в связи с тем, что а, на реке Урал сейчас происходит ну, экологическое бедствие. Она высыхает, и э, нерестилища гибнут э, негде, размножаться рыбе, людям негде брать воду для жизни, для полива полей, для питья. Это бросается просто в глаза на каждом шагу, защитные ограждения бетонные, и они ну, гораздо выше, чем река. когда плывешь по реке, видно множество кос, множество отмелей, видно, ну, когда вода уходит, вы видите, как она отступает, уровень воды падает, и он каждый, каждую ступень оставляет след. И видно, что уровень воды упал на несколько метров. жайық біз бала кезімізде бізге ертегі сияқты қияли бір өте бір әдемі ә, сондай бір халыққа нәр беріп жатқан үлкен бір ана өзен болған ал біз кеше келгеннен кейін шынында таңғалдық өте азайып кетіпті өзен суы жайықтың жағасындағы орман тоғайды қорғайтын кісімен кездесіп сол кісімен сәл сұхбаттасқанда ол кісі жылады қырық жыл бойы жайықта болған едім жайықпен бірге жасасқан едік әсіресе осы соңғы үш жылда жайық өзгерді жайық жағадағы халыққа мұң әкелді тағдырына жұмбақ қойды біртүрлі сұрақ белгі бар бұның суы қайда неге тартылады халық бұдан кейін қалай тірлік жасау керек мақтан бізге мақтан болған жайық қазір біз мақтан алмайтын болдық деген сияқты сөздерін айтып ол кісі өте бір мұңды мұңды сөздерін білдірді әлгі экспедиция кетіп бара жатыр ғой қайықпен қайықпен осы мына орал жақтан оралдан ба иә. төмен қарай төмен қарай мына қарай кетіп бара жатқанда баламды мінгізіп жіберіп жүрдім талай қалаға иә қалаға барып барып қайт деп баламды мінгізіп жіберемін ақ үйге дейін барып келеді ғой олар жүрегіміз ауырады мынанда мынадан бар ғой жүрегім ауырады мен мысалы қазір жүзеймін да анаған барамын ана жағынан жаяу өтіп кетемін арғы өткен мысалы иә бұрын өте алмайсың атырау облысына үш батыс қазақстан облысымен шектесетін индер ауданынан бері елді мекендерді аралағанымызда байқағанымыз бұрынғы кезінде балық шаруашылығында балық зауыттарында балықшы болып жұмыс істеген адамдардың бұрынғы естеліктері мен қазіргі естеліктерін алып қарасаңыз жер мен көктей екеніне көзіміз жетті бұрын деген бір тоннаға дейін салмағы бір тоннаға дейін жететін жаңағы қызыл балықтар бекірелер ұстайтын болса қазір бекіре тұрмақ мына қара жайықта қара балықтың өзі тапшы болып отқан жайы бар бұл э, бір шетінен халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайының төмендеуіне әсер етеді екінші жағынан э, кезінде э, осы өзен бойында ауыл шаруашылығы саласымен тікелей мал шаруашылығымен тікелей жұмыс істеп мен тікелей байланысы бар елді мекендердің халқы су тапшылығына байланысты мал санын қысқартуға ірі қара ұсақ малдардың санын Э, қысқартуға мәжбүр өйткені э, бұрынғыдай жайқалған шөп э, көл көсір болып жатқан көл жоқ соның салдарынан мал шаруашылығына да әсер етіп жатыр одан бөлек мына айналада өзен бұрынғы қарт жайықтың болсын қазіргі жайықтың болсын кеуіп қалған жерлерінде өсіп тұрған ағаштар бұталар бәрі қазір қурап жан жақтың бәрін бір құлазған қураған дүниеге айналдырып отыр ол да біздің экспедициямызда нақты көзімізге көрінген өзіміз естіген мәліметтерді толықтырып отыр Хочу отметить, что на протяжении нашего маршрута мы видим глобальные проблемы, которые Э, встречается э, по нашему маршруту, в том числе это заливание русла, сухостои по всему маршруту, э, также катастрофический уровень падения реки Урал. Вместе с тем хочу отметить, что данный регион разнообразен и флорой, и фауной, и очень много моментов, очень много шикарных пейзажев, ландшафтов, которые запечатляют наши фотографы для а, проведения фотовыставки в городе Атырау и подготовки статьи в журнал National Geographic Казахстан. халықтарды ұрлап жатыр э, қаншалаған адамдар кезіктік қаншалаған адамдар біздің алдымыздан шығып қарсы алып жатыр анау байырғы өзіміздің салсаған дәстүрімізді ұмытпаған қонақжай халық екенімізді түсініп жатыр ғой өкінішке орай жайықтың арнасының тараюы ә, суының азаюы ә, сәл өкінішті жағдай болған енді бұны көз алда халықаралық мәселе болар бұл ол енді жақын ақын шешім табады деп ойлаймын жалпы ә, жайыққа келгеніме өте қуаныштымын мен бақытты сезінемін енді осыдан елге барғаннан кейін қуана қуана мақтан айтып тұратын боламын жайықтың жағасында бүйтіп жаттық біздің азаматтармен кезіктік жігіттермен бірге болдық деп тамаша тамаша әңгімелерімді жеткізетін боламын